हेलो दोस्तों तो यहाँ पे आज मेरे पास पेट्रॉन की तरफ से आने वाला पेट्रॉन प्राइड एवो जो कि दोस्तों अमेजोन पे मैंने टू फोर्टी नाइन रुपीज़ में बाय किया है एंड हाँ ये आपको ऑफर्स में अंदर टू हंड्रेड भी देखने को मिल जाती है सो so, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग एंड साथ ही बात करूँगा कि अंदर टू हंड्रेड या अंदर थ्री ये वर्थ है या फिर नहीं क्या मैं गेमिंग के लिए इसके तरफ जा सकता हूँ क्या नहीं इसी सब सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में आप इन तक जरूर से जरूर बने रहना तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से start without wasting a second दोस्तों कुछ इस तरह का एयरफोन का पैकेजिंग हमें देखने को मिलता है जहाँ के आपको साइड में पेट्रॉन की ब्रांडिंग एंड प्राइड इवो लिखा आ रहा है एंड पीछे के साइड में आपको फिर से पेट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स वगैरह देखने को मिल रही है जहाँ पे दोस्तों इसमें आपको टेन एम का ड्राइवर देखने को मिले एंड इसी तरह के कुछ और हाईलाइट्स वगैरह देखने को मिल रही है तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाक से खोलते ही दोस्तों कुछ इस तरह के पैकेजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा एयरफोन देखने को मिल रही है एंड बॉक्स में हमें एक और एयर टिप्स वगैरह देखने को मिले तो चलिए करते हैं सबको अप साइड एंड डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं अपने एयरफोन के बारे में ये जो एयरफोन है दोस्तों हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है यहाँ पे मेरे पास अभी ब्लू कलर में यहाँ पे ये अवेलेबल है सबसे पहले अगर हम बात कर ले इस ईयरफोन की वायर क्वालिटी की तो यहाँ पे आपको दोस्तों रबराइज केबल देखने को मिलती है जो कि आपको ट्रेंगल फ्री है तो दोस्तों अगर ये आपका मुड़ भी जाए कुछ भी हो जाए तो ये जल्दी टूटेगा नहीं तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है इस एयरफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ बटन कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलती है सामने के साइड में एंड पीछे के साइड में यहाँ पे हमें पेट्रोन की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है सामने अगर बात करें तो यहाँ हमें वॉल्यूम रॉकर्स बटन देखने को मिलती है ये कुछ हमें स्लाइड वगैरह जैसा देखने को मिल जाती है जिससे अगर आप स्लाइड इसे अप करते हो तो वॉल्यूम अप हो जाएंगे एंड अगर आप डाउन करते हो तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी एंड जस्ट ऊपर के साइड में यहाँ पे हमें call receive and call cut button देखने को मिल जाती है यहाँ पे दोस्तों जो इस एयरफोन में आपको 3.5 पॉइंट mm की ऑक्स देखने को मिले वहाँ दोस्तों आपको मेटेलिक बॉडी के साथ देखने को मिलता है जिसमें कि आपको पेट्रोन की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है इस एयरफोन की जो बर्ड्स है वो दोस्तों यहाँ पे आपको मेटेलिक बॉडी के साथ देखने को मिल जाती है ओवरऑल बात करें इसकी लुक की तो यहाँ पर आपको ये ठीक ठाक यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाती है एंड हाँ दोस्तों एक बात और अगर आप इस एयरफोन के साथ लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो या लॉन्ग टाइम म्यूज़िक सुनते हो तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिकॉज दोस्तों इसकी जो बर्ड्स है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही कंफर्टेबल एडजस्ट हो जाती है आपके ईयर में दोस्तों तो अब आप लोगों ने तो इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है एंड यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोगों ने जान ली देन अब बारी आती है कि क्या ये बर्थ है अंदर 200 अंदर 300 तो मेरी ओपिनियन से बोलूँ कि अगर आप गेमिंग करते हो यहाँ पे तो आप इसके तरफ जा सकते हो बिकॉज दोस्तों मैं पिछले दो दिन से इस एयरफोन को यूज कर रहा हूँ एंड हाँ दोस्तों यहाँ पे मुझे अच्छी यहाँ पे साउंड क्लियरेंस देखने को मिली एंड अच्छी यहाँ पे आपको क्लियरिटी भी देखने को मिलेगी एंड अब बात कर ले म्यूज़िक के लिए तो हाँ अगर आप दोस्तों आपको म्यूज़िक में बेस पसंद है तो एंड ऑफकोर्स आप आँख मुन के इसके तरफ जा सकते हो बिकॉज दोस्तों इससे अच्छी डील इससे अच्छी ऑफर आपको यहाँ पे आप देखने को नहीं मिलेगी under two hundred under three hundred तो आप इसके तरफ जा सकते हो मेरी ओपिनियन से सो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड इस मोटिवेशन के साथ हम लोग और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए सो so, दोस्तों तब तक के लिए जाए इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम